တရားသိလင်စိတ်ပျော်ရွှင်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့တရားသိမှစိတ်ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်လောကမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကြွယ်ဝပေမဲ့လို့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရကြမှာရပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါများလို့ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောကမှာအများကြီးပဲချမ်းသာမှုဆိုတာကိုပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတခြားအရာတွေကလည်းပေးနိုင်တာပေးနိုင်တော့မှတခဏမြတာလဲချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရယုံအမတမတူတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းမှာချမ်းသာမှုကိုပေးတယ်လို့ဆိုရတော့သာဝရချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်တာတော့တရားအတိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ရအတွက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ရအတွက်လောကလူတွေဟာဘလို့ပဲဆုဆောင်ဆုတောင်းတရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရဖို့ရအမတန်မှခဲရတယ်အများအပြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တွေဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မကိုအထိုက်အလျောက်သိရှိကြသည့်အတွက်စိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံတဲ့အခါတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ဆင်းရဲမှု ပယ်ဖြောက်နိုင်ကြတာဒါလက်တွေ့ပါပဲအဲ့ဒါလို့ဓမ္မအတိတရားအတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဆင်းရဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပေါက်ရှာမရအောင်ဖြစ်တတ်တယ်ထွက်ပေါက်ရှာမရတဲ့အခါကျတော့တခြားနည်းတွေနဲ့စိတ်ဖြေပြောင်းမှုကြိုးစားအထောက်ကြအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတကူပေါ်တကူဆင့်ဆိုတာ နော်ပေါ့စေလုံလို့ကြောင်းရုပ်ထိုးဆေးအတွက်လေးလို့ဆိုတဲ့မြန်မာစကားလိုပဲပြဿနာတစ်ခုထပ်တိုးလာယုံတာရှိတယ်အေးတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားအတိနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာဝရငြိမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်တာလောကလူသားတွေဟာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုတောင့်တကြစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအင်တန်မှလိုလားကြ ဘုရားဘာသာဝင်နေရောဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာပြေတမ်းရှာဖွေနေကြဒါကြောင့်မို့လောကလူသားတွေရဲ့တူညီတဲ့အချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာကိုလိုလားခြင်းဆိုတာတူညီတဲ့အချက်ဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာခြင်းညာတာကြည့်ပဲဆင်းရဲမှုကိုကြောက်ရွံ့ညတာကြည့်ရသော်ဘုရားကလည်းဒါကိုဟောကြားထားတာရှိတယ် ဒုက္ခကာမဒုက္ခပฏิကူလာတဲ့ဒုက္ခကာမလူတွေဟာချမ်းသာခြင်းရတယ်ဒုက္ခပฏิကူလာဆင်းရဲတာကိုယုံမုံကြဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲမှကြောက်ပြီးချမ်းသာတာကိုလိုလားလို့ကြိုးစားအထောက်ကြတိုးတော့လဲကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းချမ်းသာဒုက္ခရလားလို့ဆိုမရဘူး မရတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့အစစ်မှန်အကြောင်းတရားကိုမသိလို့ပဲလို့ဒီလိုပြောအောင်တခြားနေ့တွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရှာတာဟာတခဏမြတာစိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်လို့လို့ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာမှုမရပဲနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဒါထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာ လူသားတွေမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ mind center teaching လို့ဒီလိုပြောလို့ရ mind center teaching ဆိုတာလူတွေရဲ့အသိစိတ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ဩဝါဒအဆုံးမစကားလူတွေမှာဗဟိုပြုရတာတစ်ခုရှိတယ်အလုံးဟာဘာကိုဗဟိုပြုရမလဲလို့ဆိုရင် မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်ဗဟုပြုပါစိတ်ကောင်းမှုအတွက်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေစိတ်ရဲ့ပူပန်မှုတွေရှင်းလင်းနိုင်ရဖယ်ရှားနိုင်ရမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘလို့မှမရတာဒါကြောင့်မို့တခြားဘာသာတွေနဲ့မတူတာအဲ့ဒါတခြားဘာသာတွေက God Center Religion လို့ခေါ်တယ် God Center Religion ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ဆုံးမအဆိုးအမိတ်တွေအားလုံးဟာကောင်းကင်ဘုံကသာဝရဖရာတကိုးရှင်ကြီးကိုဗဟုပြုထားတာတကိုးရှင်ကြီးကဘလို့ပြောတယ်တကိုးရှင်ကြီးကဘလို့ဆုံးမတယ်ဖရာကြိုက်တယ်ဖရာမကြိုက်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီစကားကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အကြိုက်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကဒီလိုမဟုတ်ဘူး ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဖို့အဓိကဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနိုင်ရဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဒီတေသနာတော်တွေဟာအမတန်မှထင်ရှားတယ်စိတ်တေနနိယတေလောကောတဲ့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို ဘသူကနေရှေ့ဆောင်နေသလဲလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှေ့ဆောင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကရှေ့ဆောင်တော့ဆိုကြည့်လေတရားဝဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကတရားဝဲလုပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်အရင်ပေါ်လာတာထိုပေါ်လာတဲ့စိတ်အားလျော်စွာတရားဝဲကျင့်ပခြင်းကိုလုပ်ရတရားနာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီ တရားနာသွားရအောင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားနာသွားရအောင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နောက်မှာတကယ်တရားနာခြင်းဆိုတာဖြစ်လာအရာရာဟာစိတ်ကရှေ့သွားနေတယ်ရှေ့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်က စိတ်တေနနိယတေလောကောစိတ်တေနပရိကတတိစိတ်တတဧကဓမ္မတတဗ္ဗေဝဝတမနဝကုတဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကရှေ့ဆောင်စိတ်ကနေရှေ့ဆောင်နေတယ်စိတ်တေနနိယတေလောကောစိတ်ကပဲဆွဲဆောင်အလုံးဆောင်ကျင်းသွားတယ်အရာရာစိတ်တတဧကဓမ္မတတ မနှော့ကုန်လို့အလုံးဟာစိတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းလိုက်ပါနေကြရတယ်လို့ဒါတလက်တွေ့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှန်ကန်တာပဲဘာလုံးပဲဆိုတော့အလုံးမှန်လည်းမြဘာပြောမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့စကားမှန်လည်းမြစိတ်ကရှေ့ဆောင်တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားရသော်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ရသော်ဘုရားကမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မာ တဘာဝတရားတွေကိုဘသူကဥဆောင်နေတယ်လဲဆိုရင် စိတ်ကဥဆောင်ဟုတ်တယ်ပြောတာဆိုတာကြံတာတွေးတာအစလှုပ်တာကြိုင်တာအစအလုံးဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တဘာဝအတက္ကရာဆရာအဆိုကတော့မနောပုဝေကမှာဓမ္မာလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မဒီစေတသိက်တရားတွေကိုသာရည်ညွှန်းပြီးတော့ ဒီလိုဖွင့်ဆိုတာကတော့အရင်ကဖွင့်ဆိုတဲ့သဘောပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားတဏှိအားဖြင့်အတိတ်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်မနောပုတ်ရင်ကမှဓမ္မဓမ္မအလို့ဆိုတဲ့တဘာဝအရာခတ်သိမ်းကိုဆိုလိုတာအရာခတ်သိမ်းဆိုတာပြောဆိုတာပဲဖြစ်စေပြုလုပ်တာပဲဖြစ်စေကြံတွေးတာပဲဖြစ်စေဘယ်သူကနေဥဆောင်နေတုံးဆိုစိတ်ကနေဥဆောင်နေတယ်လို့ဒါလို့ဆိုတာ စိတ်ကဥဆောင်ရုံဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမနောတိဋ္ဌာမနောမယစိတ်ကနေကြီးမှုထားတယ်ကြီးမှုထားရုံနဲ့မကဘူးစိတ်ကအလုံးကိုဖန်တီးထားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတွေထဲမှာစိတ်တံပဓာနလို့ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်စိတ်ကိုအဓိကထားဟောတာ အဲ့တော့စိတ်ကိုအဓိကထားဟောသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်သာအရှိတရားရုပ်ဆိုတာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာလားဒီတိပ္ပံဆရာတွေစိတ်ကိုလေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေရုပ်ကိုလေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြောတဲ့စကားတစ်ခု idealism လို့ဆိုတာစိတ်သာအရှိတရားလို့ဆိုလို့အရာရာစိတ်သာပဲလို့ ဒီလိုဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစိတ်သာအရှိတရားမဟုတ်ဘူးစိတ်လည်းရှိတယ်ရုပ်လည်းရှိ material listen ဆိုတဲ့ရုပ်တရားသာအရှိတရားလို့ဒီလိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်လည်းရှိတယ်စိတ်လည်းရှိတယ်ရုပ်လည်းရှိတယ်နာမ်လည်းရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့သို့တော်လည်းအရာခတ်သိမ်းကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာကြတော့ဒါအမတမမှတ်ကန်အမတမမှတ်ကန်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်လက်တွေ့ကိုယ့်ဘဝကိုယ်စဉ်းစားကြည့် တစုံတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကအရင်တွေးတယ်တစုံတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှပြောတယ်လုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်အရေးပါတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဖြူစင်အောင်ထားဖို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလို့စိတ်ဆိုတာ အမြဲတမ်းအကောင်းနေနဲ့ကြီးတွေးနေသလားလို့ဆိုစိတ်ရဲ့တဘာဝကပပတ္တမေရမတိမနောတဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာအလွန်ပျော်မွေ့ဘာဖြစ်လို့ပျော်မွေ့တုံးဆိုစိတ်ကခေါင်ရိုးကျိုးနေတာနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်လွယ်လင့်တကူဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ပွဲကြည့်သွားဖို့နဲ့တရားနာဖို့ဆိုရင်ပွဲကြည့်သွားဖို့ကအလေးပါဒါအများစုကိုပြောတာနော်အများစုကိုပြောစိတ်ဟာ တခြင်းနာထောင်ဖို့နဲ့တရားနာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းနာထောင်ဖို့ကရာခိုင်နှုန်းများနေမှာပဲအမြဲတမ်းလူရည်တွေနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုစိတ်ဟာအပျော်ပါးဘက်ကိုအမြဲတမ်းကမ်းညွတ်နေတယ်ဒါကိုဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရားကပါပတ္တမိရမတိမနောစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပျော်မွေ့နေတယ်ပျော်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ဟာ လောဘနဲ့တွဲနေတယ်ဒေါသနဲ့တွဲနေတယ်မောဟနဲ့တွဲနေတယ်မာမာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေနဲ့တွဲဖက်နေရသူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့နေရနေပြီးတော့ဖြစ်တာပို့ပြီးတော့စိတ်ကလွယ်ကူးနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ပျော်မွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးဖော်ပြကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာကြတော့စိတ်အားကိုမနှဲတွန်းပေးရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာနော်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ဖို့စိတ်အားတွေကိုပြင်ပေးရတယ် ကိုယ့်ကိုဆုံးမပေးရတယ်မိဘဆွေမျိုးတွေကဆုံးမပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံးမတိုက်တွန်းနိုင်မှစိတ်ကလေးဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥလှဲ့အနုဘုံဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥလှဲ့တာများတယ်ဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမစိတ်ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအန္တမထင်ရှားကိုယ်စိတ်ကိုပြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရသွား ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားသိတယ်ဆိုတာစိတ်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့သိတဲ့အတိမျိုးဒီလိုပြောလို့လားအေးမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုခွဲခြားလိုက်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာလောဘနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ဒေါသနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်မောဟနဲ့တွဲတဲ့စိတ် မမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ဒီလိုဆိုလို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတရာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်တတိနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ဝိရိယနဲ့ပညာနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အားတွေနဲ့အာလောဘနဲ့တွဲတယ်အဒေါသနဲ့တွဲတယ်အမောဟနဲ့တွဲတယ်မေတ္တာနဲ့တွဲတယ်မုရိတာကရုဏာနဲ့တွဲတယ်မုရိတာနဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒါလို့ ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါဖြင့်ဒီစိတ်နှစ်ခုဟာမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်ဘူးဒီစိတ်နဲ့စကားပြောမယ်ဒီစိတ်နဲ့ကြံတွေးမယ်ဒီစိတ်နဲ့စကားပြောမယ်ဒီစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရသော်များမနတာစီပဒုတ်ထေနာ ဘာတတိဝါကရောတိဝါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့စိတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့စကားပြောမယ်အလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီပြောဆိုခြင်း ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်တတောနံဒုက္ခမနွေတည်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြဿနာတွေနောက်ကတတိကြီးပါလာတယ်ဒါဟုတ်မို့စဉ်းစားကြည့်လေလောဘနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်ကြောင့်မို့ လောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြဿနာဒီဘဝတည်းပဲပြဿနာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီဘဝပြဿနာမဖြစ်ရင်ဒီအကုသိုလ်ကလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ထို့တူပဲဒေါသနဲ့တွဲဖက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသကိုမဖယ်ပဲနဲ့ဒီဒေါသနဲ့တွေးမယ်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘဝတွေမှာပြဿနာတွေတက်တာဒေါသအလျောက်ပြုလုပ်မိတဲ့အခါမှာလောကမှာကြည့်လေရာဇဝမှုတွေလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒေါသအလျောက်တစုံတစ်ခုကျွလွတ်မိပြီဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့လူတတ်မှုတွေနော်ဒါတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေတုံးဆိုဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ် ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးတူတူဆဲရုပ်ဆဲဆိုမှုတွေဂုံတိုင်းမှုတွေဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာလောကမှာရာဇောမှုတွေဆိုတာဟာလောဘနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီလောဘဒေါသစတဲ့အကုသိုလ်တွေဟာအဗ္ဗဓမ္မဒီလူလောကကြီးကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ ပြောသည်များဆိုသည်များလုပ်သည်များတွေဟာပြဿနာကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒေါသနဲ့တွဲတဲ့စိတ်ရာဇဝမှုတွေကိုထူပြောဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာပဒုထေနမနတာစေပဒုထေနဘာတတိဝါကရောတိဝါ အေးပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပြောပြီးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတော်နံဒုက္ခမနွေတိပြဿနာတွေနောက်ကဆက်တိုက်လိုက်ပါလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုလောဘနဲ့မတွဲအောင်ဒေါသနဲ့မတွဲအောင်ကောင်းတာတွေလည်းပဲတွဲဖက်နေအောင်ကြိုးစားစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ကဲကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တွဲတယ်တတိနဲ့တွဲတယ်ပညာနဲ့တွဲတယ် ကောင်းမြတ်တဲ့အလောဘနော်စွန့်လူခြင်းဆိုတဲ့အလောဘမုန်တိမှုကင်းခြင်းဆိုတဲ့အဒေါသအရာရာမှာပညာနဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အမောဟဒီတဘာဝတရားတွေနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်တရားနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲမနတာစီပတန်နေနဘာတတိဝါကရောတိဝါကောင်းတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ ပြောဆိုပြီးပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တတောနံဒုက္ခမနွေတိအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ချမ်းသာဒုက္ခပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာဘာပြဿနာမှမဖြစ်တဲ့အပြင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ဟာအတ္တမအရေးကြီးတယ်စိတ်ကို စင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအေးမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရထားတော့ပြောကြတယ်လေအေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်မယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေအလုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်စိတ်တပဒါနဒီလိုဆိုကြတာ ဒါဖြင့်ကောင်းပြီစိတ်ဓာတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တရားအတိနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုလူတွေဟာမရကြဘူးလူချင်းအတန်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘာကြောင့်မရကြလဲဆိုတရားမသိလို့မရတာဒါဖြင့်တရားသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေဆုံးရှုံးနေတာကဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးတာတော့ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားကိုလက်ရှာဖွေဖို့လိုတယ်ပေါ့။ကောင်းပြီ။တောကလောကလူတွေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဝေါရီဆိုတဲ့တောကဆိုတာရှိတယ်။တချို့ကတော့အေတို့မှာအစစရာအဆင်ပြေတယ်။တောကဆိုတာမရှိဘူး။ဘာမှပူစရာ မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်။သို့တော့ပူစရာမရှိဘူးဆိုတာအခိုက်အတန့်များတာဖြစ်တယ် တနေ့တစ်ချိန်ကျတော့ပူဇေယဆိုတာပေါ်လာတာပဲเนาะပူဇေယကဘယ်ကလာတာတော့ပူရာကဘယ်ကလာတာပူရာကိုစိတ်ပူပနာကိုတောကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတောကရဲ့သဘာဝဘယ်သူနဲ့တွဲတာတော့ဆိုဒေါသနဲ့တွဲလာတာစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ခံစားမှုမျိုးဝေါရီလို့ခေါ်တယ်စိတ်ပူပန်မှုတွေတနည်းအားဖြင့်တော့ stress ပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်ရှိတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာဒနာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အခါတောကဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အခါတောကဖြစ်တယ်။ပျက်စီးဆုံးရှုံးဖို့အရေးချုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာတောကဖြစ်တယ်။ဒီလိုဥစ္စာဒနာတွေဆွေတွေမျိုးတွေ အပေါင်းအသင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတောကဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတောကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတုံးလို့တောကရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာဒနာအပေါ်မှာ တွေ့တာခြင်းမမောခြင်းငါဟာလို့တိမ့်ပိုက်ထားခြင်းဆိုတဲ့တဏှာပဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကာအဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်စိတ်ပူရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပူရငါဆွေမျိုး ငါမေဆွေငါသားငါသမီးစသဖြင့်စိတ်ထဲမှာတွေ့တံမှုရှိနေလို့ဒီစိတ်ပူရတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာတော်ဆိုင်တေတောကောတဲ့တောကဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာလူတွေမှာတွေ့တာမှုတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့တွေ့တာမှုတဏှာမရှိတောကဆိုတာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တောကဆိုတဲ့ worry ဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေ သိမှုဆိုတာ၄ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာမှုဆိုတာဆုံးရှုံးနေမှာပဲဆုံးရှုံးနေမှာပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ၄ပြန်လီရရှိလာဘာကင်းအောင် လုပ်ရမလဲဆိုရင်တောကကင်းအောင်လုပ်ရဒါဖြင့်တောကဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တွေ့တာမှုတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာဟော တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအဓိကပဲဖြစ်တယ်။ဒါကအမတမထင်ရှားပါတယ်။ပစ္စည်းတစ်ခုကိုငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်တာချိန်ကစပြီးတော့လူတွေဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာကြောက်ကြမှုဆိုတာရှိလား။ဥပမာမယ်ကားတစ်စင်းဝယ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ပတ်စံခြေပြီးလို့ကိုယ်ကားလို့ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီကားပေါ်မှာကြောင်းကြတစ်ခုဖြစ်သွားတယ် တစုံတစ်ခုဖြစ်မှစိုးရိမ်တယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းစိုးရိမ်ရကိုပစ္စည်းပေါ်မှာနှမျောတာတို့တောကဖြစ်တာတို့ရှိလာလူမှလည်းပဲနော်ဆွေမျိုးလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်သားသမီးလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကသူ့အတွက်ပူပန်မှုကြောင်းကြမှုဆိုတာလာတယ်အဲ့ဒါလို့လာတာတွေမှန်သမျှဟာတဏှာလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုသိမ့်ပိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲကောင်း ကဲခုနကကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကားကို ပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်လူတွေမှာအဲ့ဒီကားအတွက်တောကဆိုတာမရှိတော့ကိုကားမဟုတ်တော့ဘူးသူများကားဖြစ်သွားဟောဒီလိုဖြစ်တာကိုနဲ့မပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ပူပန်တယ်စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ကပူပန်တယ်စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာရှိဒါဟာအဖြေထုတ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတာပြောတာကြည့် စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဘာကင်းရမလဲတောကကင်းရတောကကင်းမှုအတွက်ဘာလို့ရတဏှာဆိုတဲ့အတွေ့အတာကိုလျှော့ချရမယ်တဏှာဆိုတဲ့အတွေ့အတာကိုတောကကင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုတာနော်ဒါဖြစ်ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတိမ့်ပိုက်မှုတွေကင်းအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကြတော့ အမှန်တရားကိုသိရမယ်အမှန်တရားကိုမသိသမျှကာလပတ်လုံးတွေ့တာမှုဆိုတာဘလို့မှမပယ်ဖြတ်တာဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကမက္ခလို့ခေါ်တဲ့မက္ခင်၈ပါးမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းစဉ်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲတဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်း ဒီနည်းနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရတခြားနည်းနဲ့ဖယ်ရှားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနည်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြရတယ်ပေါ့အလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့မက္ခလို့ခေါ်တယ်မက္ခင်၈ပါးအကျင့်တရားသို့မဟုတ်မစ္စည်းမပฏิပဒါမစ္စည်းမပฏิပဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်အလဲအလတ်ကျင့်တယ်လို့ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်က ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချမ်းသာကိုယ်သာခံစားပြီးတော့နေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဆင်းရဲခံတဲ့ရင်ခံရမယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းခံစားတဲ့တော့ခံစားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုခံစားရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းခံစားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရမယ်လို့နောက်တစ်ခါဆင်းရဲခံစားတဲ့အခါမှာအကျိုးမရှိတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာမျိုး မလောက်ရဘူးအကျိုးရှိတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတော့လောက်ရမယ် ဒီလိုဆိုလို့ရနော်ပစ္စည်းမပฏิပဒါအတိပဲတပည့်ဆက်ကြထဲမှာဟောထားတယ်ဒီကာမေတုကာမတုခံလိကနုယောကောအတ္တကိလမထာနုယောကောကာမချမ်းသာခံစားတဲ့အချက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲပင်မအောင်ကျင့်တဲ့အချက်ဒီနှစ်ခုရှောင်ရှားခြင်းဒီအိဗေကဆိုလိုတာကကာမချမ်းသာကိုသာရှောင်ရှားရမယ် ဇံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့တရားကြောင့်ရလာတဲ့ချမ်းသာကိုရှောင်ဖို့မလိုဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ရဆိုလိုတာကရှောင်ရမယ့်ချမ်းသာရှိတယ်ခံစားရမယ့်ချမ်းသာရှိတယ်ဒီတစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့အကျင့်မျိုးဒီလိုပြောတာအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အကျိုးမရှိုံတက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မယုံတက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကိုမခံရဘူး အကျိုးရှိလို့ရှိရင်အယိုးကြည်ကြည်အရေခမ်းခမ်းကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်ဒီဒုက္ခမျိုးတော့ခံရမယ်ဒီလိုဆိုတာနော်မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတာအလဲသွားထိုင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကရွေးချယ်တာခံစားတဲ့နဲ့ချမ်းသာလားမခံစားတဲ့နဲ့ချမ်းသာလားခံတဲ့နဲ့ဒုက္ခလားမခံတဲ့နဲ့ဒုက္ခလားဒီကိုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးတော့ ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်တာကိုမဇ္ဈိမပฏิပဒါလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးအဲ့ဒီမဇ္ဈိမပฏิပဒါလို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားအလိုဘုရားဘာသာဝင်ကြီးသိတဲ့အတိုင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်မြင်တာအမှန်မြင်ဖို့အတွက်အမှန်တွေးရမယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်တွေးတဲ့အခါမှာအမှန်တွေးပြီးတော့အမှန်ပြောတာဖြစ်သောကြောင့်တမ္မာဝါစာ တွေးပြီးတော့လူတွေဟာလှုပ်တာဖြစ်သောကြောင့်တမာသိကမ္မန္တအမှန်တွေးအမှန်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းဟာမှန်ကန်တာဖြစ်သောကြောင့်တမာအာဇီဝမှန်ကန်တဲ့အတမွေးရှိတယ်ဆိုတာပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးကြိုးစားအထောက်ရမယ်တမာဝါယာမကြိုးစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်တမာတတိစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုဟာအမှန်သိဖို့အတွက်အရေးပါတယ်တမာတမာတိ ဟောဒီရှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအဲ့ဒီရှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီရှစ်မျိုးကိုမက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့မက္ခဆိုတာဒီရှစ်ခုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြောတာရှစ်ခုပါတော့ဒီစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုမက္ခလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့မက္ခလို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရမဲ့ကျင့်သုံးရမဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်မက္ခလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုက နိဗ္ဗာန်ကို ရှားပွေပေးထပ်သောကြောင့်မဂ္ဂလို့ခေါ်တယ်။နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့သွားရောက်တတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်လို့မဂ္ဂလို့ခေါ်တယ်လို့မဂ္ဂဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိထားလို့ရှိဒီတရားရှင်မျိုး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီတရားရှင်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါအကျင့်ဟာ ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာမတ္တမထင်ရှားတယ်ပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီမေဇိမပฏิပဒါကိုအချင်းချုံမဂ္ဂင်၈ပါးကိုအချင်းချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတိလရယ်တမာတိရယ်ပညာရယ်သုံးခုပဲတမဝါစာတမံကမ္မတတမအာဇီဝဆိုတာတိလတမဝါယမတမတတိတမတမာတိဆိုတာတမာတိသုံးခု တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပကပညာလို့အကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သီလသမာဓိပညာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြီဒါဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာကျင့်တဲ့အခါမှာသီလကစပြီးတော့ကျင့်တာဖြစ်ရတန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတို့တမ္မာသင်္ကပ္ပတို့ကိုရှေ့ကထားရတယ်လဲလို့ဆိုတော့မကျင့်ခင်လည်းအမှန်မြင်ဖို့လိုတယ်ကျင့်နေတုန်းလည်းအမှန်မြင်ဖို့လိုတယ် ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းအမှန်မြင်ဖို့လိုတယ်အမှန်မြင်ခြင်းဟာအရေးကြီးဆုံးအတိညာမပါလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာကျင့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့အတိညာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိကိုရှေ့ဆုံးထားပေးတာမမကံကံမြင်ဖို့ကတိလမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့လိုတယ်တမာဒိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့လိုတယ် ဒါကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပကိုရှေ့ရထားဆိုတာတကယ်တော့ချစ်မိဆိုတဲ့အခါမှာသီလကစလူတွေဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးသီလပေါ့ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့တိခါဘုတ်တွေကအစသီလကြီး၄ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီလိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကျင့်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင် တီလရင်စောင့်တည်ကြတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းတီလကိုစောင့်တည်ကြတီလဝိတုဒ္ဓိတီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ဆိုတာတာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်တီလစောင့်တည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတီလဟာတီလကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့ ဒုတ်တိလယဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဟောဒီတိလကဖြည့်ဆည်းပြစ်တာတိလကိုချိုးပေါက်စေတတ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုဟောဒီကိုချင်းတိလကပြန်တားထားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတ်တိလယဝိထန္တနာရတ္တတိလရဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တိလကိုချိုးပေါက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသ မောဟစားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီကလေးကသီလဆောက်တည်လိုက်ကလေးကအကုသိုလ်တွေတချို့နှိမ်ထားလိုက်တာပေါ့နှိမ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားဒါကြောင့်သီလဝိတ္တိဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားအထောက်ကြသီလဝိတ္တိဖြစ်သီလကဘလောက်အရေးပါတယ်လဲမဂ္ဂင်၈ပါးမှာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝသီလအဲ့ဒီသီလဟာ ဘာကြောင့်အရေးပါတော့လို့ဆိုတော့တမာတိဖြစ်ဖို့နဲ့ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်သီလမပါလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဆက်တွေ့တော့ဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လိုပဲသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာနော်သီလရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလရှိသူနဲ့မရှိသူသီလမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသီလမရှိဘူးဆိုရင် ကိုချင်းသီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းမေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာမကြည်ဘူးမဟုတ်တာတွေလောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်မကြည်နော်ဘလောက်ထိအောင်စိတ်မကြည်တုံးဆိုလို့ရှိရင်မထူးပါဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရောက်တယ်နော်တသက်လုံးအကုသိုလ်တွေလောက်သွားတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ပြောတာလို့ပဲနော် သူသိလို့ရှိရင်တော့တူးမြုပ်မနေနဲ့မောက်တာထားလိုက်သူကသူမြေကြီးတဲ့ရဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အနေထားကိုကိုသိနေတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုစိတ်ကိုကိုမကောင်းတာကိုသိပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးမှုမရလို့ပြောတဲ့စကားမျိုးဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကြည်နူးမှုကိုမရစိတ်ကြည်နူးမှုမရှိရင်ဝမ်းသာမှုဆိုတာမလာဘူး ဝမ်းတန်မှုမလာလို့ရှိရင်နှစ်ချိုက်မှုဆိုတဲ့ပီတိမလာဘူးနှစ်ချိုက်မှုပီတိမလာဘူးဆိုရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တတိမလာဘူးကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တတိမှ မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုမလာဘူးလေကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုမှာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှတမာတိမရနိုင်ဘူးတမာတိမရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ယထာဘူတညာနာတတနာအမှန်မြင်မှုဆိုတာဝေရောဟောတိလမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုတိလဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကြည့်ဒါဖြင့်တိလရှိပြီဆိုရင်နားလည်ရမှာတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တိလကိုပြန်ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာကြည်နူးလာတော့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတော့ပီတိဖြစ်တယ် ပီတိဖြစ်တော့ပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်ပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခလို့ဆိုရင်ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမာတိဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတယ်ဆိုလိုတာကသီလကတမာတိကိုအထောက်အကူပြုတယ်တမာတိကပညာကိုအထောက်အကူပြုတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာ အဲ့ဒီဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာသီလထည့်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာအေးသီလဝိတ္တုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တမာတိဖြစ်ဖို့ရတယ်လွဲလားတမာတိကိုဘာခေါ်တော့ဆိုစိတ်တဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ဒီလိုသုံးတာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာ ဒီတမာတိလို့ဆိုတဲ့စိတ်တဝိတ္တုစိတ်စင်ကြယ်မှုစိတ်စင်ကြယ်မှုဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ရတော့ဆိုတမာတိကိုထူထောင်ရတာဒါကတဏှာကို တွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလကစစလာပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိကိုထူထောင်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပညာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိရှိနားလည်လာတဲ့အခါမှာ ဟောဒီတွေ့တာမှုကိုဖယ်နိုင်တာတဲ့အနုဘုဆိုမဖယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီချင်းစဉ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်တွေးရှိပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တဲ့ချင်းစဉ်ပေါ့ဒီချင်းစဉ်နဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြလို့တွေ့တာမှုတွေလုံးဝမဖယ်နိုင်တော့မှတွေ့တာမှုတွေယောပါသွားလို့ရှိရင်တောကတွေလည်းယောပါသွားတယ်ဆိုတာမြတ်ဓမ္မထင်ရှားတယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကတိလဝိတ္တု သီလစင်ကြယ်မှုဖြင့်တမာတိကိုအထောက်အကူပြုအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့တခါစိတ်တဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့တမာတိကိုထူထောင်တမာတိထူထောင်တဲ့အခါမှာဤနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဝိပဿနာတက်တက်သွားလို့ရှိရင်ခဏိကတမာတိစွမ်းအားနဲ့သွားကြတယ်ခဏိကတမာတိဆိုဒီမှာ ဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးတွေကိုသိတယ်ပြက်တဲ့အခိုက်ကလေးတွေကိုသိတယ်ထိုသိမှုဟာဒလဇတ်သိလာပြီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းသိလာပြီဆိုရင်ဒါခဏိကသမารီကအစပထမတော့စွမ်းအားမရှိပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာဒလဇတ်သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းစွမ်းအားပြည့်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတိုက်ရိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏိကလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တမထကိုရှေးဥစွာထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမထယာနိကလို့တမထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာယာနိကလို့ဒီလိုတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအတွက်ချင့်စဉ်ကြီးနှမျိုးထင်ထင်ရှားရှားပြသထားတာရှိတယ်အဲ့တော့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ချင့်တဲ့အခါရှေးဥစွာတမာရီကိုထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုသွားတဲ့နည်း တမာရီကိုတိတမထူထောင်မဲနဲ့ဝိပဿနာသွားရင်းပဲတမာရီကိုထူထောင်သွားတဲ့နီးလို့အဲ့ဒီနီးနှလုံးနဲ့ကျင့်သုံးလိုက်လို့တမာရီရလာပြီဆိုရင်စိတ်တဝိတ္တုဋ္ဌိစိတ်ကလေးမှာစင်ကြဲလာဘယ်ဟာတွေကစင်ကြဲတာတုံးဆိုတမာရီရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတယ် ကာမိဆန္ဒနိဝရဏခင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဖြာပါဒလို့ဆိုတဲ့စိတ်အလိုမကျမှုတွေလည်းခင်းသွားတယ်ပြာပါရဆိုတဲ့စိတ်အလိုမကျမှုကလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲတမာတိကိုထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ကာမိဆန္ဒကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ပြာပါရကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင် ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်ဆုပ်နစ်တယ်ဆိုတဲ့ထိဏမိတ်တာကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်စိတ်အလေအလွင့်နေစိတ်တွေကိုစူးစီးလို့မရဘဲနဲ့စိတ်တွေလေလွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်တခါစိတ်ပူပန်နေတဲ့ကုတ်ကုဆဆိုတာကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်စိတ်ထဲမှာတန်တရားမကင်းမှုဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စကိုလည်းဟောဒီတမာရီတရားကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ် အခုလို့တမာတိစွမ်းအားနဲ့နိဝရဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုဆုပ်ပိတ်ထားပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားထားနိုင်ပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးဟာစင်ကြဲလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးစင်ကြဲလာပြီးတော့တမာတိရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပညာဆိုတာထူထောင်လို့စင်ပြေလာ။တမာတိရလာရင် မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လေတမာတိန်ဘိခဝီဘာဝေထခြေသားရန်တို့တမာတိကုတ္တနံဖြစ်အောင်လုပ်ကြတိုးပွားလောင်လုပ်ကြတမာဟိတောယထာဘူတံဇာနာတိပတ္တတိတမာတိရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအမှန်အကန်မြင်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒါကြောင့်မို့လို့တမာတိဟာပညာကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ အေးသီလဝိသမဝါစာတမကမ္မတတမအာစီဝဆိုတဲ့မက္ခင်၃ပါးကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့စိတ်တဝိတုဒ္ဓိတမဝါယာမတမတတိတမသမာဓိဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့စခန်းကိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ကြတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီဆိုရင်ဘယ်ကစရလဲလို့ဆို နာမရူပပြိစေတာညာငါစာဒါအခုပြောနေတာတရားသိရင်စိတ်ပျော်ရွှင်ဆိုအခုလို့သိတဲ့အခါမှာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေဒါအဆင့်မြင့်ဆုံးကိုပြောတာနော်ဒီကြားထဲမှာတာမန်တွေးတော်ယုံနဲ့လည်းပဲစိတ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရနိုင်စိတ်ညစ်တာတွေပင်မဆင်းရဲတာတွေစိတ်ရဲ့ဖိစီးမှုတွေထွက်ပေါက်တွေလည်းရနိုင်ဆိုပါစို့အတွေးတွေထဲမှာ လောကမှာလူတွေဟာတောကတွေဒါဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းအတွက်တောကဖြစ်လို့ရှိရင်ဩပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရဒီနေ့ကျတော့ဒီပစ္စည်းအတွက်ပူပန်နေလို့မဖြစ်ဘူးငါတောင်မှပဲဒီနေ့ကျသေရအောင်ပါပဲဒီပစ္စည်းကဆုံးရှုံးတာဘာအရေးလဲအားလုံးကဒီနေ့ကျတော့စွန့်သွားရတာပဲဆိုတဲ့ဒီတရားအတွေးလေးတည်ပင်တောကကိုလျှော့နိုင်တာစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင် အေးဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះဟောတဲ့တရားမကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအတွေးလေးကိုမတွေးနိုင်ဘူးနော်ဒါဖះတရားကြားထားလို့တွေးနိုင်တဲ့အတွေးတစ်ခုပဲတမာအားဖြင့်မတွေးနိုင်တော့စိတ်ထွက်ပေါက်မရကြဘူးစိတ်ထွက်ပေါက်မရလို့ဒီစိတ်အကျဉ်းညက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော် စိတ်ရဲ့ဖြစ်စင်းမှုဆိုတာကို stress လို့ခေါ်တယ်ဒီ stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စင်းမှုကိုလျှော့ချတဲ့ဤစနစ်တွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေနဲ့ကျင့်ရမှာတော့လို့မေးရင်တမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဟောဒီကာရပကမက္ခေ၅မျိုးနဲ့ကျင့် ီလကိုအခြေခံထားပြီးတော့တမ္မာဝါယာမမှန်ကန်သောကြိုးစားအထုံမှုတမ္မာတတိမှန်ကန်တဲ့တတိထားမှုတမ္မာတဝါဒီမှန်ကန်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကန်မြင်မှုတမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှုလို့ဆိုတယ်ဒီ၅ခုနဲ့ပဲလောက်ရဒီ၅ခုနဲ့အမှန်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမှာတဲ့ကောင်းပြီ ဒီတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါခုနကသီလကိုအခြေခံတမာတိကိုထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပညာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားစဉ်းကျင်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာကဲအလွယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြရအောင်လူတွေမှာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ် ဒါတွေရှိတယ်နော်မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုန်တွေကို မြင်တယ်နားနဲ့အတန်ကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကိုရှူရတယ်လျှာနဲ့အရသာကိုသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့တွေကိုသိရတယ်စိတ်နဲ့ဓမ္မအာယုန်တွေကိုကြံတွေးစရာအာယုန်တွေကိုသိရတယ်အာယရဏ12ပါးဆိုတာအဲ့ဒီအာယရဏ12ပါးထဲမှာကြည့်လိုက် အရက်စကားနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိရဲ့မျက်စိကို လာတိုက်တဲ့အဆင်းအာယုံအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာမျက်စိကလည်းငါ့ကိုအဆင်းအာယုံကလာတိုက်တယ်လို့မသိဘူးအဆင်းအာယုံကလည်းငါမျက်စိထဲမှာပေါ်နေတယ်လို့မသိဘူးသိတာကအဆင်းအာယုံနဲ့မျက်စိလာတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကလေးကသာသိတာ မြင်နိုင်မြင်နိုင်မှာဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိကအာယုံကိုမတိတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရားမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အဆင်းအာယုံကလည်းပဲအာယုံကိုမတိတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်တာကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်ကလေးကအာယုံကိုတိတတ်သောကြောင့်နန္တရားလို့ ဟောမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဘာတွေဖြစ်တော့ဒါအကြံဉာဏ်ပြောပြလို့ရှိရင်မျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်ခိုက်ကလေးကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးအစင်းအာယုံကလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးသိတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံတို့သည်ရုပ်တရားမြင်သိစိတ်ကလေးသာနန္တရားလို့ဟောဟောတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင် နာမရူပပြိစေတာရုပ်နဲ့နာကွဲသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာကွဲကွဲခြားခြားသိသွားအဲ့ဒီရုပ်နာဆိုတဲ့အထဲမှာငါဆိုတာလည်းမပါရဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့ထို့တူပဲနားနဲ့အတန်အတန်ကြားသိတဲ့စိတ်နားကလည်းသိတဲ့သဘောမရှိဘူးအတန်ကလည်းသိတဲ့သဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ နားကလည်းရုပ်တရားအတန်ကလည်းရုပ်တရားကြာတိစိတ်ကလေးကသာနန္တရားလို့ဟောရုပ်နဲ့နာဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့နှာခေါင်းကအနံ့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲနှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့ကရုပ်တရားအနံ့ကိုသိတဲ့နန္တိစိတ်ကမှနန္တရားလို့ဒီလိုဆိုတာထမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကိုယ်မှာလျှာရှိတယ်ရှာရဲ စားတဲ့အစာအာဟာရအရသာရဲ့ဟောထမင်းကလည်းရုပ်အတိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရားရှားကလည်းရုပ်တရားအဲ့တော့ရှားကလည်းရုပ်တရားအရသာကလည်းရုပ်တရားအရသာကိုသိတဲ့စိတ်ကသာနန္တရားလို့ဟောထမင်းစားရင်လည်းဆင်ញင်လိုက်ပဲဆိုရင်ရုပ်နဲ့နာဒီလို꿰သွားထိုင်းနေရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ ကျမ်းပေါ်ထိုင်းနေလို့ကျမ်းပေါ်ထိနေတယ်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်းနေလို့ကလထိုင်နဲ့ထိနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထိเสียအာယုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းရုပ်တရားထိเสียအာယုံကလည်းရုပ်တရားထိမှန်သိနေတာလေးကထိသိစိတ်လေးကသာနန္တရားလို့ဟောဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဒါရုပ်နဲ့နာနဲ့ဒါအလွယ်တကူကွဲနိုင်တဲ့နည်းကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ရုပ်နဲ့နာကွဲတော့တခါ ဓမ္မနဲ့မနနဲ့အာယုအတိစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့အာယုကြတော့သူကရုပ်တရားတွေလည်းပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ကြားရတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာနဲ့အရသာခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကြံတွေးပြီးတော့သိရတဲ့အတိစိတ်နဲ့သာသိလို့ရတဲ့ အာယုန်နေအဲ့ဓာတွေကိုလည်းပဲရုပ်တရားတွေကိုလည်းဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတခါစိတ်ကိုစိတ်နဲ့သိတဲ့အခါမှာသိเสียအာယုန်စိတ်ကလည်းဒီနေရာမှာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အေးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုနိုင်တယ်အာယုန်ပြုလို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲဓမ္မပဲအဲ့ဒီလိုယုံ nant တွေကလွဲပြီးတော့ အမည်နာမပြဉ္ညတ်တွေကလည်းစိတ်နဲ့သိလည်းပဲအာယုန်တစ်ခုပဲပြဉ္ညတ်ကိုလည်းဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မနနဲ့ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မဟာရုပ်လည်းပါတယ်နာမ်လည်းပါတယ်ပြဉ္ညတ်လည်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်လို့ဒါတွေအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဓမ္မဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောက်မှာထည့်လိုက်တာလို့ဒီလိုမှတ်ရရူပယုံတတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖွတ်တ္တပါယုံ ဒီအာယုံ၅ပါးကလွဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့အာယုံတွေမှန်သမျှကိုဓမ္မလို့ဒီလိုပြောတာနော်စိတ်နဲ့သိရတဲ့အရာတွေလို့တာမန်အားဖြင့်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တွေရုပ်နဲ့နာကွက်ပြောင်ခြားနာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရုပ်နဲ့နာနှမျိုးကွဲပြားခြားနာသွားပြီကွဲကွဲပြားပြားမြင်ပြီဆိုရင်ဒါနာမရူပပြိစေတာညာလို့ခေါ်တယ် နာမရူပပြိစေရညာရှင်းတန်လာအောင်ထပ်တလဲလဲကြည့်ဖို့လိုတယ်ထပ်တလဲလဲရုပ်နဲ့နံကွဲနေအောင်ကြိုးစားအထောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာတတိနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမူအရာတိုင်းအမူအရာတိုင်းကိုရုပ်နဲ့နာကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့နာမရူပပြိစေရညာရှင်းတန်အောင်ကြိုးစား အဲ့လိုကြိုးစားလို့နာမရူပပြိစေရညာရင့်တန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တုံဆိုတတဝါလို့ခေါ်เสียဘာမှမရှိပါလားရုပ်နဲ့နာနှမျိုးပဲရှိတာပဲလို့ဆိုတာကွဲပြားခြားနာလားသိလားတတ္တတင်ညာတတဝါဆိုတဲ့အထင်အမြင်ဟာပျောက်သွားအဲ့ဒီပျောက်သွားသည့်ထိအောင်ရုပ်နဲ့နာနှမျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာစ조사အထုတ်ပြီးတော့မှတ်သားကြရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ တတ္တတင်ညာပျောက်သည့်ထိအောင်ယုတ်နံကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်နဲ့နံကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရင်တတ္တဝါဆိုတာပျောက်သွားပြီအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာလည်းပျောက်သွားပြီငါသူတစ်ပါးဆိုတာလည်းပျောက်သွားပြီအလုံးဟာယုတ်နဲ့နံနှမျိုးသာရှိတယ်လို့ဒီလိုသိလား အဲ့လိုသိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တတ္တတင်ညာပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရုပ်နဲ့နာနှမျိုးပဲဆိုတာကိုသိလာငါဆိုတာလည်းရှာမတွေ့တော့ဘူးငါဟာဆိုတာလည်းရှာမတွေ့တော့ဘူးရုပ်နာတက်တက်ညတာလို့ဒီလိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာမရူပပြိစေတာညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနာမရူပပြိစေတာညာလောက်ရောက်သွားရင်ပဲလူတွေရဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုဟာ အတော်အသင့်တက်တာသွားပြီတောကတွေကိုတော်သင့်ထိနိုင်သွားပြီယုံနံလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့လည်းနှမျိုးသာရှိတယ်လို့ဒီအတိလေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဆိုတာတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကရောကျသွားပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှု ရောကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဆိုတာရောနေသွားတာပဲ ဆိုလိုတာကတောတာကိုပယ်ခြင်းရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ဖို့ပဲလို့တယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ခြင်းလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်နဲ့မှဖယ်လို့ရတယ်ဒါပြောတာနော်ပညာနဲ့မှတွေ့တာမှုဆိုတာဖယ်လို့ရပညာမပါလို့ရှိရင်ဖယ်လို့မရဘူးတီလာနဲ့ဖယ်လို့မရဘူးတမာရီနဲ့ဖယ်လို့မရဘူးပညာနဲ့မှဖယ်လို့ရလို့အခုလိုနာမရူပပြိစေရညာရလာပြီဆိုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဋ္ဌိ မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုစင်ကြယ်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရလာပြီလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလိုစင်ကြယ်တဲ့အမြင်တစ်ခုရလာခြင်းဒီပင်လေအခြေခံအားဖြင့်တရားသိလာတရားသိလာလို့ရှိရင်တောကဆိုတာနဲလာတွေ့တာမှုတွေညော့လာညော့လာသည့်အတွက်ကြောင့်တရားသိလင်စိတ်ပျော်ရွှင်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာအတော်အသင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရရှိလာနိုင်တယ်ကဲအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ ဆင်ခြင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့ရတော့လို့ဆိုအကြောင်းနဲ့တကွအကျိုးနဲ့တကွရုပ်တဲ့ရုပ်နံတွေကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့သိလာဘယ်လိုသိလာတော့လို့ဆိုခုနကနေရာကိုပဲကြည့်မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံစုံစည်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းအာယုံရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တော့မှမြင်သိစိတ်ပေါ်တာ မပေါင်းစုံခင်ကမြင်သိစိတ်မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုန်ဒီအကြောင်းတရားမြင်သိစိတ်ဒီအကျိုးတရားလို့ဟောအကြောင်းအကျိုးတွေဒီလိုမြင်လာအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးတွေထိအောင်မြင်လာလို့ရှင်ပစ္စယပရိက္ခညာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စယပရိက္ခညာရလာလို့ရှိရင်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိသူဘာသူဖြစ်တာလားဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာလားဆိုတဲ့ တန်တရားတွေမဝင်တော့ဘူးတန်တရားတွေမှန်သမျှကိုကြော်လွားသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့အတိညာဟာတဆင်ပြီးတဆင်တက်လာရုပ်နဲ့နာမ်ကိုကွဲခြားကွဲပြားခြားနာသိသွားလို့ရှင်အမြင်စင်ကြယ်သွားပြီ အမြင်စင်ကြယ်သွားပြီတဲ့နောက်အကြောင်းကိုပါစဉ်းစားဆင်ခြင်နာနိုင်လို့ရှိရင်တန်တရားတွေခင်းသွားပြီကြည်ဒီတဲ့တိုးတက်လာတဲ့အခါကျပြိဿသမုပ္ပတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကြည့် မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းအာယုံရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်ဖတ်တဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာသကုံစာပဋိစ္စရူပေစာဥပ္ပစ္စတိတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော် မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်ဒီသုံးခုကြောင့်ဖတ်တာဆိုတာပေါ်တယ်ဒါသုံးခုကြောင့်ဖတ်တာဆိုတာပေါ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြတော့တဏ္ဍာယရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ဒီလိုပဲဟောတယ်နော်ဒီမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဟောတဲ့သဘောတဏ္ဍာယရဏပစ္စယဖတ်တော်ဆိုတာ ਨੇ အတိပ္ပယ်ဟာတူတူပဲပေါ့ စက္ခုဇပဋိစ္စရူပိစ္စဥပိစ္စတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံတင်ဂတိဖတ်တော်ဟိုတုန်းကတော့သလယရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့တွေပြောလိုက်တာအခုဒီကြတော့တိဏံတင်ဂတိဖတ်တော်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ဟိုတုန်းကအာရဏ6ပါးထဲမှာပဲရောရောပြီးတော့သွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖတ်တာဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်ဒီကြတော့စက္ခုနဲ့ရူပါယုတ်ဒီအာယရဏနှစ်ပါးပေါင်းစုံမှုကြောင့်မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ် မြင်သိစိတ်ပေါ်လာမှဖတ်တာပေါ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒီဟာကြတော့ပိုသိစိတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာကဲပြိဿနုပ္ပတ်နဲ့ဒါတူတူပဲသလာရဏပစ္စယဖတ်တော်နဲ့တူတူပဲဟောဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်တာကိုပြောတာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခံစားမှုကြတော့ ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနည်းတာရှိတယ်စိတ်ရခံစားမှုတွေပေါ်လာအဲ့ဒီထိအောင်လူရဲ့တဘာဝဒါတွေကသိဖို့ရတယ်သိအောင်ကြိုးစားသိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီနေရာမှာမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုပြီးတော့လာပြန်တာအဲ့ဒါကြတော့တတိနဲ့ပညာခင်းမဲ့သွားလို့ရှိရင်တဏှာဆိုတာလာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ကတောကဆိုတာဝင်တော့တာပဲ အေးဒါကြောင့်မို့လို့တလရဏပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတဘာဝတရားတွေကိုရှုနိုင်မှတ်နိုင်ပွားနိုင်ပြီနာမရူပပြိစေရာညာနဲ့ပစ္စယပရိခာညာနဲ့ဆုံးသတ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဆိုတာမလာတော့ဘူးတဏှာကိုဖမ်းချုပ်ထားနိုင်တဏှာဖြစ်ဖို့အတွက်မဖြစ်အောင်ကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှင်းထားနိုင်ဟော နာဘရူပပြိစေရညာနဲ့ပစ္စယပြိခာညာဒီညာနှစ်ခုရလာလို့ရှိရင်တဲ့သာသနာတော်မှာယက်တိမှုရပါပြီဘုရားဘာသာဝင်ဆိုလိုတာကဘုရားဘာသာအစ်စ်ဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါဖြင့်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘာသာအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးလားဆိုခိုင်မာတဲ့ဘုရားဘာသာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဘုရားဘာသာဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်နေမယ်အစ်စ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့အရာကိုပြောတာ အဲ့တော့တာမန်သိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မှာနားယောင်ပြီးတော့ဘာသာပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်အခုလောက်ထိအောင်သိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသာလည်းအမှန်တရားလို့ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာရိမ့်ရန်ခြင်းဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပေါ်မှာရိမ့်ရန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အခိုင်အမာယက်တည်နိုင်သွားပြီလို့အဲ့ဒါကိုပဲသုလသောတာပန်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအဆင့်လောက်ရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားအထောက်ရင်ဒါကိုပြောတာတရားသိလင်စိတ်ပျော်ရွှင်ဒီကနေဆက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုသိအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်စိတ်ပျော်ရွှင်တာတော့ဆိုရင်တရားသိလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်တောကဆိုတာမလာဘူးတောကမလာလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရတယ်လို့ ဒီနီးကလွဲလို့တခြားနီးမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဌာဏတုံမှာဧကာယနောအယံဘိခွေမေခောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယတောကပရိဒေဝနံတမဒိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယလို့ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာလေဒါတတိပဌာန်လို့ဆိုပေမဲ့တတိတစ်ခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး ဒီထဲပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဒီတရားအထုတ်တာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲဘာအတွက်လဲလို့ဆိုရင်တရားတွေစိတ်ဖြူစင်မှုအတွက်တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲတောကပရိဒေဝနံတမတိကမယတောကတွေဖယ်ရှားဖို့ပရိဒေဝတွေကြောလွှားဖို့တခုတည်းသောနည်းပဲ ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုခြုံငိမ့်ဖို့ဆိုတာလေတခုတည်းသောနေလမ်းပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကိုတွေးရှိဖို့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုတွေးဖို့ဆိုတာလေတခုတည်းသောနေပဲလမ်းကြောင်းဆိုတာတွေးမှလျှောက်လို့ရတာလေလမ်းပြောင်းနေလို့ရှိရင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအကျင့်ချင်းမှနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုတွေးမှဖြစ်တယ် အေးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့ဒါလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားထိအောင်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားသိရင်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဟာတကယ်ကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့သောလောကရန်မုံတိုင်းတွေပဲတိုက်တိုက်မင်္ဂလာတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းဖုဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကမ္မတိ လောကရန်ပုံတိုင်းတွေဘလောက်ပဲတိုက်တိုက်စိတ်ဟာမတုံလို့တော့ဘူးအတောကမစိုးရိမ်တော့ဘူးဝိရဇမြူတွေမကတ်တော့ဘူးခေမစိတ်ဓာတ်အလုံးငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ကျင့်စဉ်ဟာတခုတည်းသောမဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအလုံးတရားချစ်ခင် သူတော်စင်ပြိတ္တတို့သိရှိနားလည်ပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားသိလင်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွေ့ တရားသိအောင်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တရားသိအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုဒီမှာမဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကျင့်သုံးခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း